الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم سادة الوزراء أختي إخواني المستشارين إن أي إصلاح لمنظومتنا التربوية يا سيد الوزير يبتدئ حتما بتحسين وضعية رجال ونساء التعليم بالأساس وتعزيز تكوينهم مستمر وتشجيعهم على التحسين المعرفي والدراسي إلا أننا في هذا الإطار نسجل التراجع في بعض المكتسبات التي حققها العاملون بهذا القطاع الحيوي ببلادنا حيث يتم إقصاء فئة عريضة من الأساتذة المجازين من حقهم في الترقية بالشهادات وتغيير الإطار إلى غيرها من الحقوق هذا مع العلم أن الأفواج المتخرجة قبل سنة 2012 استفادت من مرسوم استثنائي خول لها الحق في الترقية بالاضافه على ان النظام الاساسي ديال 2003 الخاص بأساسية موظفي وزاره التربيه الوطنيه في مادته 108 من النظام الاساسي تنص على حق الترقيه بالشهاده لقد تمت ترقية الأفواج ديال 2008 2009 2010 و 2011 بمرسوم استثنائي لكن ماذا وقع؟ لما لا التمديد خصوصا على الأفواج المتخرجة بعد 2013 مباشرة في السلم 10 خريجي أفواج 2014 سيستفيدون من التخرج مباشرة في السلم 10 بناء على الإجازة في حين أفواج 2012 و2013 لا زالوا مرتبين في سلم السعود أليس من المخجل والمجحف أن يشتغل في سنة المقبلة في نفس المؤسسة التعليمية أساتذة جدد متخرجين في السلم عشرة يشتغلون إلى جانب أساتذة قضوا قبلهم ما يزيد عن سنتين في القسم وهما لا زالوا مرتبين في السلم السعود رغم كونهم يحملون نفس الشهادة والإجازة لذا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات والتدابير التي تنوي وزارتكم القيام بها من أجل إنصاف هذه الفئة من الأساتذة المجازين وتمتيعها من حقها في الترقية بالشهادات وبالخصوص فوجين 2012 و 2013 وشكرا شكرا الكلمة لكم السيد الوزير في طال الإجابة عن السؤال بسم الله الرحمن الرحيم سيد الرئيس سيدات والسادة المستشارين في العرض ديالك الأستاذة كاين الجواب في العرض اللي انت درتيه وتقدمتي به كاين الجواب كاين مرسوم استثنائي خرج من الحوار ديال 26 ابريل 2011 والجميع عرف الظروف اللي مر فيها الحوار 26 ابريل 2011 اولا احنا كنسجلوا بعدا بين انه هذه الوزاره احترمت كل المقررات المتعلقه بالحوار ديال 26 ابريل 2011 خرج واحد المرسوم راه قلتيها استثنائي كيرقي الناس بالشهادة ديال 2008 2009 2010 2011 ولكن هذا المرسوم انتهى في 31 ديسمبر 2011 ها كتكلم عن القانون الاساسي ديال 2003 انا معك ماذا يقول القانون الاساسي ديال 2003 كيقول أنه ضرورة حاملي الشهادات ضرورة إجراء مباريات لموظفي القطاع الحاملين للشهادات العليا الإجازة والماستر تعتمد على النقطة المهنية لتقييم الكفاءات التي يتوفر عليها المرشح وعلى النقطة التي يحصل عليها في الاختبار الشفوي حيث كيكون عنده الشهاده كيترقى ياك بغينا التكافؤ وبغينا الحق كيترقى في واحد المسلسل عادي اللي خاضعين ليه رجال التربيه كتشهدي واحد الاستشهاد ماشي صحيح كتقول هادو اللي غيخرجوا في 2014 غيخرجوا في السلم عشرة اياه ولكن راه داروا سنة ديال المعاد ديال التكوين لمهن تربية هذاك علاش خارجين ودخلوا بالإجازة ماشي خداو الإجازة أثناء مزاولة مهامهم كأساتذة وكأستاذات هادو جاو المباراة وتقدموا بالإجازة في شهر يوليوز وداروا سنه ديال شكرا شكرا سيد الوزير وغادي يخرجوا بالسلم 10 الكلمه لكم السيده المستشاره في اطار التعقيب اولا اولا السيد الوزير ربما نحن متفقين باستمراريه الدوله بكل كنا كندافعوا على المرسوم ديال المعطلين كنا كندافعوا على هذا المبدا لكن كذلك نحن مع مبدا المساواه كيف يعقل لاطور في دايره سنتين في سلم تسعود وتبقى في ذاك السلم تسعود ولا تترقى ويجيو اطر اخرى في 2014 ويدوزوا مباشره السلم 10 والاطر القديمه تبقى جامده خص تدبر واحد المرحله انتقاليه صحيح ربما هناك إكراهات يمكننا يمكننا نتفهموها ولكن يجب التفاوض والحوار مع هذه الفئة للوصول إلى حل حل ينصف الجميع لا يعقل في نفس القسم تلقى مجازين في سوء مرتبين في سلم سعود رغم تجربتهم وأستاذ مجاز يكون في سلم عشرة اذا وجا من موراه اذا آه، كان كنا نتفهموا الاكراهات ديالكم سيد الوزير لكن في نفس الوقت يجب تفهم هاد الاطر وما خصهمش يضيعوا ويتم انصافهم انتم اللي في الحكومه لقاو لهم حل لقاو لهم حل ولكن هما من حقهم باش يكونوا متساويين مع نفس الاساتذه آه، آه، المجازين شكرا شكرا لكلمك السيد الوزير كان عندكم تعقيد مع كل تقديري واحترامي لك كتكلم على فتره انتقاليه ياك راه سايباتها الحكومه دارت فتره انتقاليه بالمرسوم اللي غينتهي انتهى 31 ديسمبر 2011 دابا كطلبوا من الفتره الانتقاليه تولي فتره دائمه شي حاجه ما قبطاش في المقاربه ديالنا كتكلم على فتره انتقاليه الدوله نظرا لهذه المراعاة وهذا الشيء ونظرا انه ما ترقاوش ذاك الناس في الوقت والتراكمات جات الحكومة في الحوار بفضل كفاح النقابات والإدارة ديال التربية الوطنية هي اللي حطت هذا المشكل باتفاق مع النقابات وخرج مرسوم استثنائي هي الفترة الانتقالية واش الفترة الانتقالية وقت ما خرج شي واحد نسايبو عاود مرسوم 2012 2013 ومرسوم ونعاودوا نسايبوا ونوقفوه ونسايبوا مرسوم 2014 2000 الى النهايه اسمع يا لا هادو حاملي الشهاده الليسانس في عام 2012 ما عندها علاقه بالسلام ديالهم السلام ديالهم باش دخلوا هما مشتغلين في وزاره التربيه الوطنيه سلام تسعود رغم انه راني اعلنت امام البرلمان بغرفته بين ان السلم تسعود في طريق الانقراض ان شاء الله وغنقاوموه وواقفه معنا وزاره الماليه باش ما يبقاش عندنا هذا السلم تسعود في وزاره التربيه الوطنيه وكتقارن بين واحد قرا في دارهم وهو خدام استاذ ولا استاذه وقبت الشهاده كتقارنوا بواحد خدا الشهاده وجا دوز مباراه ودخل المركز ديال التكوين وتخرج كتقول هذا عنده عامين ديال العقدانيه هذا عنده عام شكرا سيد الوزير وهما بحال بحال لا ما بحال بحال والو شكرا السيد الوزير نطلبوا منكم السيد الوزير والساده المستشارين باش احترام الوقت باش لكي لا اضطر دائما لاستعمال المطرقه السؤال الثاني موضوعه المنظومه